и всех витаю, с вами КТЭ, и сегодня я хочу вам рассказать о условиях конкурса, который будет проходить на 40 подписчиков у меня. То есть он уже проходит, если я выложил это видео. Короче, я разыграю вот эту вот фигурку Ниты из Brawl Stars. Вот. Ну и, короче, условия конкурса. Вы должны подписаться обязательно обязательно написать коммент и поставить лайк под этот видос. Ну, и неважно, где вы находитесь, все равно вы получите вот эту ниту. Короче, всем удачи, всех люблю. Всем пока. Надеюсь, условия конкурса вы поняли. Ну, короче, желаю всем мира, счастья, добра. Пока.